ya ce nan kuka mun amsa da ba ku tambaya kuma a nan nake so ku bani ba sai kun je gida kun karanto kun yi kawarewa nan kuka mun tambaya a nan da ba ku amsa to ina so ku bani amsa kuma a nan dai in na bar kuka je gida za ku iya ku karanta ku lissafa ku kama a lissafe amma in kuka bani a nan na san kawai kun san su yi a ma maliku babu ɗaya da aka amsa babu ɗaya abu ne gashi ba ka san shi ba to amma in ba kuma ba ka je ka karanta ka nisa ai da wuya kuma halau eh? eh to ka gani to Allah ne taimaka to kaga ita kalmatul wato kamar ka ce suratul jin al jinnu alif da lam da jim da nu'ara aljinnu kalmar dai ko wasali ya canza a yi wasali kasa a yi ruwa a duka dai aljinnu dai abinda ake nufi aljani to wata a cikin alkur'ani ta zo so 22 malaka abin haka jani safa inda gani a yi muna harijin shi ma mun je kan shi to sai kalimatul jannu ita an ambace ta so bakwai a cikin alkur'ani so bakwai jannu sai a shayaɗin a shayaɗin an ambace ta so 68 a shayaɗin ana riƙe ko a ji a yi arewa sai ya kasa abu ne jamfik duk inda aka tara sai a buga a gani so 68 sai kuma al'insan kalimatar insan ta zo so 65 al'insanu al'insanu kamar ka ce halatta alal insanu al'insanu so 65 zuwa ce al-ƙur'ani sai kuma iblis ta zo su bakwai aljannu bakwai shi ma al-iblis su bakwai daga da ta fara tunda mun zo ta ƙarshe bari mu ta mishi wa zai iya kawowa daga ina sunan iblis shewara cikin alkur'ani a wata sura a wata aya je ka kawai je ka alarama je ka sa kai ka samu ayar wallahi kawai je ka <laughs> sai dai amurin zai sarki ba illa iblis aba fasajadu illa iblis aba to daga nan ta fara ta zo so bakwai a cikin alkur'ani bari mu ajiye tambaya ko mu ga gobe ko jibi ko rana ta yadda za mu samu ta so bakwai ta zo a cikin alkur'ani so bakwai amma ku lura akwai ta cikin suratul bakara akwai ta cikin suratul ara akwai ta a cikin suratul hijir akwai ta a cikin suratul kaf akwai ta a cikin suratul ɗaha ta ɗaha ce ta ƙarshe na ƙetare wata sura ke da akwai ta a cikin suratul isra'il kun gane ce so bakwai ta zo amma kuma surar nawa ce surar shidda to sai mu je mu lalubo akwai surar da ta zo so biyu a cikinta so bakwai ta zuwa cikin alkur'ani eh